Привіт! Сьогодні я розкажу, як завужувати штани, ушивати або робити їх вущими. От у нас тут є штани чорні. Саме перше, що треба дивитись перед тим, як ви збираєтесь перешивати штани, це, це по суті, початкова їхня ширина. Щоб вони не були гігантських розмірів, щоб це не було така штанка, що можна залізти цілому в одну, а було воно більш-менш нормально. І друге, що треба враховувати, це сама ширина пояса, чи буде взагалі якийсь толк щось перешивати. Якщо вони широкі на вас в поясі, то тоді толку ніякого з такого перешивання нема. І ще є одна така штука це ширинка, щоб вона не була гігантська, така як для слона а така у нормальних, розумних пределах. Бо щоб потім не було так, що ви собі купили штани з отакою от ширинкою. Ті штани, фіг з на якого року там ще наші діди в них на конях бігали, і вони розраховані на те, щоб їх носити на животі, на поясі. І потім, коли такі джинси перешити і вдягнути їх на бедра, то тоді їх можна до псів кинути і до сраки такі джинси. Того треба це зразу дивитись перед тим, чи є смисл взагалі до такого братись. Далі, коли ми це все подивились, саме перше, що нам треба зробити, це розпороти низ. Взяти оцей низ і його повністю розпороти. Розпороти ми будемо можна ножницями, можна ножиком, можна зубами, а можна отакою от фігнюшкою. Вона продається в будь-якому магазині, де є щось до шиття. Вона коштує, можливо, від 2 до 5 гривень. Ну, не думаю, що вона може коштувати більше. В неї ми починаємо. Можна починати звідси, можна з середини, це не важливо. Можна рвати зразу всі нитки, а можна витягувати по одній, потім з другого боку суцільну нитку витягнути і все. Це, звісно, довго занудно, але тоді не лишається ніякого мусора, ніякої фігні, і з цього боку тоді ви просто візьмете і витягнете цілу нитку. Оце як кому зашвидко треба зробити, так собі і вибирати. А можна брати грубим варіантом. Отак брати, розтягувати, розпорювати, розривати, ще раз розривати. І так до кінця. Після того, як ми це все відпороли. Тепер треба штани вивернути на оборот. Тепер, коли ми їх вивернули, нам прийдеться тепер все прогладити. Тепер я розкажу про пару варіантів перед тим, як ми будемо гладити. До того зараз ми дійдемо. Є пару варіантів того, як можна перешити штани. Бачите, от в нашому випадку з одного боку штанів шов тоненький, з другого товстий. Звісно, що бажано шити там, де тоненький, щоб не було видно, що ми шили. І ці тоненькі шви вони бувають з різних боків. Переважно вони бувають з боку штанки, не всередині, не з внутрішнього боку, а з зовнішнього. Не там, де між ногами, а там, де карман. І майже в всіх випадках він там. Ну бувають, звісно, випадки, що і посередині. Між ногами такий шов, а товстий з боку. Ну, це буває рідше. Тобто коли є отака штука, і вона збоку, то треба шити там. Якщо вона всередині, то взагалі тільки всередині можна шити. Бо збоку ви не зашиєте оцей товстий шов ніяк. Хіба що розпорювати тут, тут оцей пояс, перешивати так само або начисто на тоненький, заново зашивати пояс, і це нікому таки не треба. Є ще один варіант, можна почати перешивати з внутрішнього боку і прошити аж до середини і закрити цей шов повністю, тут перейшовши на другу штанку. І тоді з двох боків буде такий тоненький шов. Але в нашому випадку нам це не треба, бо якщо робити так, то тоді важко ходити, бо штани стають вущими між ногами і важко перекладати ногу після таких ушивань. Того, так як у нас боковий, тоненький. Ми будемо його і старатись якнайкраще загладити, щоб там було рівно. Тобто, оцей тоненький шов, ми і будемо акцентувати свою глажку на нього. Це може бути навіть не до кінця заглажено. Головне добре прогладити отут. Отако, якщо там дуже треба швидко, то цього стає. Внизу треба прошити добре, бо ми там будемо шити щоб воно не задиралося, не заважало нічого. І вздовж цього тонкого шва. І до середини. Все має бути рівно, ідеально. І так само другу. Коли ми все прогладили і вирівняли, тоді ми переходимо до того етапу, що нам треба відміряти той кусочок, на який ми будемо перешивати ці штани. Тепер доходить до того, що є пару варіантів того, як ви будете їх міряти. Якщо ви міряли ногу якоюсь там лінійкою чи якимось ще там способом, то можна потім просто то, ту кількість сантиметрів розкласти там на половинку і отут її відміряти. І поставити собі лінію. Якщо ви прямо на нозі міряли, тобто якось там стягували, і потім там відміряли, скільки ви стягнули, Можна той кусочок тут відміряти збоку і так само намітити. Є ще варіант, якщо у вас є якісь штани, які вам подобаються, і ви, ви хочете, щоб ці штани були такі ж самі, як ті, то їх можна просто прикласти зверху цих, але не все так просто, як здається. Їх так само треба прогладити, вивернути, щоб вони були ідеально рівні. І треба врахувати те, що вони мають хоча б хоча б так більш-менш співпадати по розмірах в поясі. І щоб вони були по довжині такі ж самі. Бо якщо вони будуть дуже відрізнятися, то смисла нема взагалі по них щось шити, бо то зовсім інші штани. Ви такого результату не доб'єтеся в цих. Є ще один спосіб, це якщо ви робите для себе і у вас є час, можна. Просто кожен раз пробувати по-різному, міряти. Тобто спочатку проводити лінію вам потрібно, на скільки ви приблизно думаєте, сантиметрів хочете перешити. І потім кожен раз прошивати там ниточкою, голкою, міряти. Підходить добре, не підходить, провести по-інакшому, знов прошити. Щоб підібрати, ну, взагалі ідеально, так як ви хочете. Але з цим, звісно, треба гратись. Ну, це якщо ви не розумієте, що то має бути. Це такий самий дебільний спосіб, але він самий надіжний. Ну, так як у мене є штани, і я хочу, щоб ці штани були такі, як ті, то я буду їх зараз просто прикладати. От ці штани. Як бачите, вони всі пом'яті. І Конечно же, по таких штанах нічого хорошого ми не поміряємо. Їх треба так же само вивернути. Це обов'язково. Це обов'язково треба вивернути, щоб можна було рівно по тих самих швах і прикласти. Ми бачимо, що тут так само з боку шов тоненький, так як і там, з боку кармана, а внутрішня сторона між ногами товста. Значить, це у нас ідеальний варіант. По поясу вони приблизно одинакові. Можна прикласти. От. Приблизно одинакові. Чуть-чуть ширші, навіть не ширші. А такі. Ширінки в них теж однакові. Значить, проблем у нас не мало би бути взагалі з цим. як прикладати штани і як міряти. В принципі, не важно, але є така штука, що от коли ми будемо проводити саме білу лінію, по якій ми будемо потім шити, її треба проводити з того боку, з якого вам зручніше. От Мені, наприклад, зручніше, коли я шию, шити так, отак. Щоб я бачив лінію зліва і шив потрохи наскос направо. І так само того я буду ставити отак штани і лінію буду вести саме з цього боку. Тобто, А тут, з цього боку, я вже буду штани перевертати отак. І малювати так само з цього ж боку лінію, щоб я міг отак запхати в машинку і так шити. Того це теж треба врахувати. Складати треба від середини до цюдова. Так. І що ми бачимо? що Якийсь кусочок все ж таки є. Якийсь кусочок все ж таки є, ми його від, відміряємо. Невеликий, я зроблю більше. В кожних штанах йшов собі йшов, йшов, і перейшов у непонятну херню отаку. І ця херня це от, коло цієї кнопки, тут іде отака шов такий йде. Тобто, щоб його не трогати, його можна, якщо такі дуже треба зробити вузькі штани, такі дуже вузькі, то його можна розпороти і ушивати аж до пояса. Так як нам не треба, я буду шити до карману. Ставиться лінійка від того відміченого місця до карману рівну лінію, без всяких приколів, без повторень того шва, який вже є, бо вийде чуш повна. Я роблю трошки більше від кармана і туди, туди донизу. Потім по цій білій лінії ми будемо прошивати вручну голкою ниткою, щоб воно трималось купи і нікуди не тікало, щоб не було потім такого чи такого, що десь щось задерлось, змістилось, пором'ялось і вже не та лінія, вже воно не співпадає, десь зійшло так, десь так. Це треба все прошити голкою, і ниткою вручну. Прошивати треба бажано. Бажано якоюсь ниткою, яка буде відрізнятись по кольору від тої, якою будемо шити на машинці, щоб потім можна було її витягнути і не перепутати з тою основною ниткою. Ну, я в нашому випадку взяв фіолетову. Я думаю, на чорному її можна буде відрізнити від чорного. І отак, по стандартному, від початку руками і до кінця по білій лінії треба прошити вздовж цілої штанки. Це я прошив з одного боку. Тепер як нам відмітити на другій штанці? Тобто Нам уже не обов'язково брати так само прикладати ті штани, так само відміряти. Можна Просто взяти розмір, той, що вже є, поміряти його лінійкою або взагалі пальцем. Міряємо лінійкою від самого краю до тої лінії. Виходить рівно 3 см. Так що нам не треба вже штанів. Ми просто тут так само міряємо 3 см від краю. От чого треба добре гладити, щоб не було такої фігні. Щоб все було ідеально однаково. Щоб не виходило так, що одна ширша, друга вужча. Все має бути однаково, добре проглажено, щоб всі розміри нормально мірялись. Правильно відмічати все. Так, рівно 3 см. І тепер від цієї позначки і так само до карману знову проводимо лінію. Карман собі намацуємо пальцем і приблизно на тому рівні будемо завершувати лінію. Так як враховуючи, що це мило, то можна трошки навіть відступити, щоб то мило попало рівно на ту позначку. От у мене екрану і попадає. Все, після цього точно так само з цього боку прошити. Ще можна взяти то, що вже зроблено, скласти разом і проглянути, чи воно співпадає чи ні. Проглядається так, складається ідеально рівно з двох боків. Просто потім так загортається. І дивимося, де нитки і де лінія. Поки що все співпадає ідеально. Значить, можна брати і так само все тут прошивати вручну. Значить, я вже поміряв ці штани. Мені все нравиться, все підходить. Так що тепер можна шити на машинці. Ну, на машинці, як не дивно, коли ми вшиваємо штани, то на машинці це саме проста робота. От Просто прошити, зігзаг і відрізати. Приступаємо до того, що будемо ті штани на машинці. Значить, нитку дуже бажано ставити чим потовще. Я поставив внизу десятку, це товста нитка. Вверху я поставив тонку, я не знаю який там номер. Коротше, внизу я поставив нитку десятку, вверху я поставив тонку нитку. Так як в мене машинка не бере зверху товсту і знизу товсту, я шию на два боки. Я шию так, що товста внизу, потім перевертаю, прошиваю з другого боку і виходить, що в мене з двох боків товста нитка. Так що тут з штанами все дуже просто. Прошив і відріз. Тут головне сам етап підготовки до того, перед тим як ми починаємо шити на машинці. Бо якщо ми добре все зробимо, не підготуємо нормально наші штани, не поміряємо, не визначимо все, щоб було рівно всюди, то і нема толку на ній навіть шити. То Тоді потім знову все розпорювати, це все не до чого. Саме шиття на машинці в даній ситуації це самий найскорший етап, який тільки є. Ще багато що залежить від самої машинки. Якщо у вас машинка нормальна, зразу шиє, то зразу і прошийте. Якщо у вас з машинками проблеми, так як в мене деколи буває, щось треба там підкрутити, то тоді проблем, е, то тоді буде трохи затягуватися. Кіт, що таке? Хоч на вікно іде. Вже скоро більший, чим я будеш. можна шити повільно, можна швидко. Головне притримуватись тої лінії, <clears throat> яку ми накреслили. І, в принципі, від неї не бажано відхилятися. Якщо відхилятись, то тільки якщо там дійсно щось вже таке дуже криве і треба якось рівніше прошити, тоді да. Але бажано весь час іти за лінією, бо тоді не буде того ефекту, який ви міряли. витягаємо цією самою фігньою ці нитки. Скільки лізе, стільки тянемо, а далі ковиряємо так, як виходить. Бажано не зачепити ті нитки, бо тоді все буде розходитись і розриватись. Якщо з одного боку не йде, можна тягнути з другого. Там, де йде руками, тягнете руками. Наступний наш етап це в кого нема оверлока, так як в мене, це зігзаг. Прямо тут з боку починаємо прошивати зігзагом. Не далі, ніж сама лапка, щоб там якийсь вигляд. Можна ще прошити з боку ниткою ще одну полоску, типу як орієнтир, і воно потім буде виглядати краще, але я краще зроблю так, а потім прошию, вже орієнтуючись по зігзагу. Треба ще враховувати таку штуку. Є лицева сторона зігзага, а є тильна. Отак виглядає воно спереду. Отак. А так воно виглядає ззаду. Так само у нас на штанах є лицьова частина, ми її вимірюємо поверху, на яку сторону загинається а є тильне. От. Того треба шити так, щоб лицева була зверху, а не наоборот. Я поставив на 0 стіжок довжину стіжка. І не дуже швидко, щоб не рвати нитку. І отак до кінця. Постійно треба притримуватись одної відстані, щоб не було хвиль, щоб воно мало якийсь вигляд. все перешито, тоді вже можна ножницями відрізати отой кусок лишній, що знаходиться з зовнішньої сторони того ушитого. Той кусок ми по цій лінії відрізаємо аж до самого верху, і його потім просто можна красиво викинути або лишити на майбутнє, може, прийдеться з цієї ж тканини щось там ще дошивати. Латати якісь дирки, ну, ну я не думаю, що воно треба буде, але хто як собі розраховує.